حماه دخول الأمن والجيش في هذه الباصات باصات باصات بولمان تعزيزات تدخل إلى حماه والدبابات تؤازرهم حماه 1 7 2011 الساعة السادسة صباحا حماه دوار الجحش دوار الجحش حافظ الأسد حماه حماه